Uns jetzt zugeschaltet in Rom ist ein ganz besonderer Gast, der Ministerpräsident von Italien, Giuseppe Conte. Präsidente, auch in Deutschland schauen die Menschen auf die Bilder in den Krankenhäusern in Italien, auf die dramatische Lage dort. Wie geht es Ihrem Land zur Stunde? Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori tedeschi. Proprio ieri ho avuto un confronto con gli esperti, con i nostri scienziati che ci stanno guidando, ci stanno fornendo preziose indicazioni. mi hanno confermato che la curva epidemiologica in Italia sta migliorando. Quindi l'effetto delle misure restrittive sin qui adottate si inizia a sentire un effetto positivo, eh, migliorano il numero dei guariti, diminuiscono il numero dei contagiati. Sono fiducioso che con, proseguendo su questa linea, con questo atteggiamento, con questo approccio, continueremo ad avere risultati sempre più positivi riusciremo a uscire dalla fase più critica dell'emergenza. Però attenzione, gli stessi scienziati, gli stessi esperti consigliano di non attenuare affatto le misure restrittive. Siamo di fronte a un'emergenza nel momento in cui caratteristiche tali, nel momento in cui abbassiamo il livello di guardia, può riprendere da un momento all'altro. Dobbiamo continuare ovviamente a operare con questi criteri, con questo rigore. Beschreiben Sie uns noch einmal, wie die Lage momentan in den italienischen Krankenhäusern ist. Von dort haben wir ja alle diese dramatischen Bilder gesehen. Wie ist die Lage zur Stunde in den italienischen Krankenhäusern? Ma guardi, ovviamente c'è stato un, un, sovraccarico incredibile per quanto riguarda la ricettività che ha prestato sulla ricettività delle strutture ospedaliere. Noi abbiamo un sistema sanitario molto efficiente, anche un sistema sanitario su base nazionale molto ben strutturato e articolato, ma è chiaro che un'emergenza concentrata in così breve lasso di tempo ha messo a dura prova anche il nostro sistema eh, sanitario efficiente. Abbiamo reagito potenziando le strutture ospedaliere, soprattutto avevamo carenza per quanto riguarda posti in terapia intensiva ed è per questo quindi che abbiamo iniziato ad approvvigionarci di dispositivi per terapia intensiva, abbiamo rinforzato, stiamo creando 68 ospedali Covid dedicati. La soluzione è creare ospedali dedicati, potenziare queste strutture ed evitare anche così che il personale medico possa, adibito a mansioni diverse, promiscue, possa essere esposto a un soverchio pericolo. Presidente, wie kann Deutschland Italien in dieser schwierigen Situation helfen? Ma guardi, questo è un tipo di emergenza che ci riguarda tutti, chi più e chi meno, chi prima e chi dopo. Quindi tutti dobbiamo aiutarci reciprocamente. L'Italia sta maturando, essendo un avamposto in questa battaglia, sta maturando una grande esperienza. Io credo e mi auguro di poter uscire quanto prima dalla fase più critica per poter aiutare altri paesi, perché è chiaro che abbiamo in questo, modo, in questo momento ci siamo dotati di molte attrezzature mediche, di grandi equipaggiamenti che un domani potrebbero essere utili, anche ovviamente in, in termini di scambio di informazioni con altri paesi. Quindi è una battaglia comune e dico anche una cosa, è importante quando si è in battaglia che il fronte, eh, il fronte col nemico sia unitario, perché se cede una trincea, se cede un avamposto, il nemico dilaga all'interno e quindi ovviamente gli offriamo un grande vantaggio. Sie sagen, wir müssen uns wechselseitig helfen. Sehen Sie die Zustände in Deutschland genauso drammatisch oder drammatisch werdend wie in Italien? No, non sono assolutamente in condizione di prevedere ovviamente l'evoluzione che ci sarà in Germania. Mi auguro per il popolo tedesco, un popolo tradizionalmente amico col popolo italiano, che la situazione possa rimanere sotto controllo, però dobbiamo anche comprendere tutti che non si può mai cantare vittoria. Il virus è come il vento, soffia dove vuole, non conosce confini, quindi anche in Italia ci siamo ritrovati con dei focolai che da un momento all'altro sono esplosi, letteralmente esplosi. Qui dobbiamo mantenere tutti un livello di guardia, una soglia di attenzione elevatissima. Präsident, der ehemalige Vizekanzler von Deutschland hat wörtlich gesagt, die Italiener werden es uns in 100 Jahren nicht vergessen, wenn wir ihnen nicht helfen. Stimmt das und was können wir tun? Guardi, è vero, è vero che nella comunità italiana c'è molta attenzione ovviamente rispetto alla reazione tedesca e degli altri paesi. Però guardi, dobbiamo capire bene una cosa. Qui non si tratta che i tedeschi devono aiutare gli italiani. Qui si tratta che tutti i popoli che fanno parte di una medesima famiglia comune, la famiglia europea, devono aiutarsi reciprocamente nel comune interesse. Pongo un quesito ai cittadini tedeschi. Pensate veramente che la Germania possa procedere, possa avere vantaggi economici se gli altri paesi attraverseranno una grave recessione che non può non riguardare anche la Germania? Pensate che se la nostra reazione tarderà a livello europeo, se non sapremo costruire una reazione unitaria, forte, tempestiva, immediata, pensate mai che la Germania possa avere delle buone performance campo, in campo economico? Abbiamo catene di valore, filiere produttive, economie così integrate che se uno dei paesi qualsiasi importanti, ad esempio come l'Italia, terza economia dell'Europa, seconda manifattura in Europa, paese del G7. Se in Italia c'è una recessione economica non può non riguardare gli altri. Questo in particolare è uno shock simmetrico, riguarda tutti e anche la Germania si sta scontrando con difficoltà economiche e un impatto sociale assolutamente impensabile, assolutamente straordinario. Es gab viel Kritik, dass zum Beispiel Schutzmasken zunächst nicht aus Europa nach Italien geliefert wurden, sondern eben aus China. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Guardi, c'è stato un momento in cui i paesi europei, anche quelli produttori di ventilatori polmonari, di dispositivi di protezione, mascherine, sono andati in difficoltà ovviamente. Quindi ognuno, c'è stato un momento in cui comprensibile, ognuno ha pensato a proteggere se stesso. Per fortuna, superato questo primo momento, abbiamo iniziato a ragionare in termini europei e la Commissione europea sta recitando un ruolo importante. Adesso l'importante è capire che siamo in una battaglia comune. C'è qualche avamposto, qualche paese che è un po' più protetto in questo momento, ma tutti siamo coinvolti in questa battaglia e ci riguarda tutti. E attenzione, dico anche un'altra cosa, Immaginate per i paesi che sono agli avamposti, la Spagna, e l'Italia. Stiamo adottando misure severe, stanno deprimendo immediatamente le nostre economie, stanno mettendo a dura prova i nostri tessuti socio ed economici. Se gli altri paesi della famiglia europea non facessero altrettanto, l'Italia potrebbe, la Spagna, potrebbero essere esposte a dei contagi di ritorno pagheremo un doppio prezzo, è inaccettabile, tutti dobbiamo fronteggiare all'unisono questo nemico invisibile comune. gemeinsam dieser Bedrohung begegnen, auch auf EU-Ebene. Sagen Sie, heute scheiterte ja der Gipfel der EU-Finanzminister trotz der dramatischen äh, Corona-Lage und 16-stündigen Gesprächen ergebnislos. Wie groß ist Ihre Enttäuschung? Guardi, la delusione non è mia. non è del primo ministro Giuseppe Conte, la delusione sarebbe di tutti i cittadini europei, sono convinto anche dei cittadini tedeschi, i quali non hanno nessun vantaggio nel fatto che in questo momento l'Europa non riesca a calibrare, a varare, adottare una reazione solida, forte e comune. Questo è un momento in cui è un'emergenza tale che non abbiamo mai affrontato dal secondo dopoguerra ad oggi L'Europa deve rispondere senza se e senza ma, altrimenti i cittadini europei saranno delusi e ne soffriranno anche i cittadini tedeschi, non solo i cittadini italiani, perché prima costruiamo degli strumenti finanziari che ci consentano di fronteggiare questa crisi, prima ne usciremo tutti e godremo vantaggi economici e sociali, tutti, compresi i cittadini tedeschi. Und eines dieser finanzpolitischen Instrumente, das Sie vorschlagen, ist die Einführung von Eurobonds. Warum braucht es diese Einführung, jetzt genannt auch Corona-Bonds, so dringend? Ne abbiamo bisogno per un motivo semplice. In questo momento dobbiamo potenziare gli strumenti attuali che abbiamo, che non erano pensati per uno shock simmetrico così straordinario. Quindi abbiamo bisogno di migliorare la nostra capacità di risposta in termini di politica monetaria e di politica fiscale. Quindi l'Italia e altri paesi che ritengono che questo strumento e gli eurobond siano utili non sostengono che il debito italiano debba essere pagato dai cittadini tedeschi, olandesi, dai cittadini finlandesi. Noi paghiamo i nostri debiti, lo abbiamo sempre fatto e soprattutto il nostro debito lo ripaghiamo per buona parte con il risparmio privato, quindi con i nostri stessi soldi non chiediamo soldi ad altri, ma in questo momento per fronteggiare questa crisi dobbiamo dotarci di strumenti nuovi, di strumenti più potenti, perché, attenzione, questo è importante comprendere, non è solo un problema europeo. L'Europa non potrà mai avere una ripresa efficace, una ripresa immediata, se perderà nello spazio globale di mercato rispetto agli altri mercati competitività e per non perdere competitività abbiamo bisogno di euro bond perché vedete quello che succede, noi competiamo con la Cina, competiamo con gli Stati Uniti, vedete le reazioni che hanno messo in campo queste economie. Negli Stati Uniti parliamo di una manovra del 13% circa rispetto al PIL, è una manovra incredibile, altrettanto sta facendo la Cina. Se l'Europa non reagisce adeguatamente rimane indietro e le nostre industrie perderanno competitività a livello globale. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich heute schon klar gegen Eurobonds positioniert. Was ist jetzt die Erwartung von Ihnen an die deutsche Kanzlerin Angela Merkel? Erwarten Sie, dass sie die Deutschen von Eurobonds überzeugt? Io non devo convincere i tedeschi. I tedeschi devono convincersi da soli che uscire quanto prima da questa forte recessione che avrà un impatto devastante anche nell'economia tedesca e nell'intero quadro europeo sia la soluzione migliore. Una attenzione, una reazione buona, una buona medicina deve arrivare in tempo, altrimenti noi diremo la medicina è ottima, la terapia è buonissima, finalmente concordiamo sulla terapia, purtroppo il paziente è morto. Aber Kritiker sagen jetzt dennoch, dass Italien diese Corona-Krise sozusagen dafür nutzt, die Vergemeinschaftung von Schulden hinzubekommen. Also das, was man auch in den vergangenen Jahren schon gefordert hat. Was entgegnen Sie diesen Kritikern? Rispondo che spieghiamolo bene, il debito italiano ce lo paghiamo noi, ce lo siamo sempre pagati e poi non è vero che l'Italia approfitta, l'Italia i compiti a casa li sa fare. Nel 2019 dovevamo terminare il nostro bilancio, il saldo di bilancio, al 2,2%, rapporto deficit-PIL. L'Italia, io Presidente del Consiglio, abbiamo terminato l'anno all'1,6%. Quindi voglio dire, abbiamo i conti in regola, abbiamo saldi, abbiamo fondamenti economici solidi. L'Italia non approfitta di questa crisi. L'Italia in questo momento è il paese che sta realizzando riforme strutturali più solide e più serie. Stiamo riformando giustizia civile, giustizia penale, semplificando il nostro sistema della burocrazia. Stiamo realizzando riforme di struttura per poter anche offrire beneficio agli altri paesi europei dalle nostre performance economiche. Siamo in un sistema integrato. Deutschen befürchten immer, dass es ähm, von der Gemeinschaftung der Schulden in Form von äh, Corona-Bonds dann kein Zurück mehr gibt, dass es dann keine Anreize mehr gibt, wirklich äh, gut zu wirtschaften. Können Sie versprechen, dass das nicht, diese Befürchtung sich nicht erfüllt? Guardi, se ragioniamo in termini egoistici tutto si può fare, ma purtroppo i cittadini tedeschi sanno benissimo, e non lo devo dire io, che noi competiamo in uno spazio globale e competiamo come spazio europeo, come Europa. E allora in Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete, ma non potrete mai pensare di affrontare un'emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale. È nell'interesse reciproco che l'Europa batta un colpo, che l'Europa sia all'altezza della sfida, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé, ma impiegheremo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che ce la faremo nel modo migliore, nel modo più efficace e in modo tempestivo. Sie sagen, sonst müssen wir das europäische Projekt ganz abschalten und jeder macht halt sein Ding. Ist das eine reale Gefahr, die Sie sehen, wenn diese Bonds nicht kommen sollten? Guardi, la storia dell'Europa è una storia costellata da ritardi, rallentamenti e grandi, ovviamente, balzi in avanti. Di solito il balzo in avanti viene fatto quando c'è una grave crisi e questa forse è la peggiore crisi che abbiamo avuto. In questo momento l'Europa o si rivela ai governanti europei, i governanti nazionali e quindi le istituzioni europee, o tutti ci riveliamo all'altezza del nostro compito oppure la storia ci giudicherà, il, tribu il tribunale della storia ci giudicherà. E ricordiamoci che qui non stiamo scrivendo una pagina di economia. Quindi al, al dibattito tedesco che è in corso io segnalo questo. Non abbiate solo una visione economicistica, non economica, economicistica. Qui sono in gioco tanti valori europei i valori della dignità dell'uomo, della persona, perché tutelare la salute, la dignità dell'uomo costa, ha un grave costo economico. Potremmo anche decidere di non farlo e dare spazio all'economia, ma noi non siamo cresciuti con questi valori. I valori dell'Europa sono diversi. Questa è una crisi che avrà un grande impatto anche dal punto di vista sociale, impatterà sui diritti e sta già impattando sui diritti fondamentali della persona a quali valori accordiamo primazia, priorità. Ecco, pensate un attimo, Adenauer, Schumann, io dico per l'Italia De Gasperi, se fossero qui in questo momento, secondo voi a quale progetto guarderebbero? A rinforzare la reazione dell'Europa o a indebolirla? Presidente, lassen Sie uns sozusagen zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs noch einmal darüber sprechen, wie lange uns das Coronavirus noch beschäftigen wird. Sie haben zu Beginn gesagt, dass Sie erstmals ein wenig Hoffnung haben, was die Zahlen in Italien angeht, aber gleichzeitig auch eine mögliche zweite Welle befürchten. Wenn wir jetzt auf den Sommer schauen, Millionen Deutsche machen im Sommer besonders gerne Urlaub in Italien. Glauben Sie, dass das in diesem Jahr möglich sein wird? Uh, guardi, è difficile fare previsioni, anche gli scienziati e gli esperti hanno difficoltà a fare previsioni. Quello che posso dire è che l'Italia, in questo momento si parla di modello italiano nella gestione di questa emergenza, che ha delle caratteristiche molto semplici. Priorità al valore della salute e alla dignità della persona, massima trasparenza con i, con i cittadini, massima trasparenza e verità nel, nell'informarli e poi ancora misure di massimo rigore ma sempre col criterio della adeguatezza e proporzionalità. Noi continueremo sempre con questi principi e questi criteri. Adesso io posso dire che ci affacciamo alla fase 2, proprio perché questi criteri, questi principi stanno funzionando, il modello Italia diventerà anche il primo modello a gestire la fase 2. La fase 2 cosa significa? Significa eh, eh regolamentare in modo assolutamente diverso la nostra vita sociale ed economica, convivere con il virus adattando le vecchie regole, nella consapevolezza che un vaccino non arriverà prima di un certo numero di mesi, una terapia definitiva. Per quanto riguarda poi i cittadini europei, io non vedo l'ora di poter ricevere i turisti eh, tedeschi e europei in generale. Sono benvenuti in Italia e confido che per come stiamo agendo presto l'Italia diventerà il posto più sicuro dove spostarsi. Ma anche per questo è importante quello che ho detto all'inizio. È importante che tutti i paesi adottino misure altrettanto rigorose perché l'Italia, dopo tutti questi sforzi che sta facendo, non può essere, rimanere esposta a un eventuale contagio di ritorno. Aber für wann erwarten Sie zum Beispiel, dass es wieder offene Grenzen in Europa gibt? Guardi, non ha senso chiudere le, fronte le frontiere tra i paesi europei. Ovviamente per l'esterno è diverso. Noi possiamo pretendere che eh, i cittadini extraeuropei, extracomunitari, entrino in Europa laddove abbiamo delle garanzie che i loro paesi di origine adottino delle cautele ovviamente pari o comunque non inferiori a quelle da noi adottate. Per quanto riguarda invece la circolazione all'interno dei paesi europei, noi dobbiamo anche in questa emergenza, per le ragioni che ho prima detto, preservare sempre la libertà di circolazione. Presidente, Ihre Kollege Boris Johnson liegt immer noch auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in London. Was ist Ihre Botschaft an ihn? Guardi, eh, c'è una solidarietà comune, stiamo fronteggiando tutti una battaglia, mi ha molto colpito la notizia del collega Boris Johnson eh, del ricovero, gli auguro una pronta guarigione e siamo, l'Italia è vicina anche al popolo britannico in questa fase molto difficile e come dicevo all'inizio non vedo l'ora di uscire dalla fase più acuta dell'emergenza per poter aiutare altri paesi e mostrare gesti di sostegno Solidarità konkreti. Ganz herzlichen Dank an italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conti. Danke, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Alles, alles Gute für Sie und Italien. Grazie tante per questa occasione, un caro saluto a tutto il popolo tedesco, ai telespettatori che ci ascoltano e soprattutto un grande ringraziamento al popolo tedesco e anche ai governanti, in particolare alla cancelliera Merkel, per l'aiuto che ci è stato fornito. Anche in questi momenti difficili è stato un sostegno concreto, sia in termini di attrezzature e sia in termini di disponibilità a ricevere alcuni eh, pazienti italiani e sottoposti a cura in Germania.